is, hè. Mohammed ging als optreden. Wat denk je? Hij is de show. <laughs> Wat een kutgrap, zo. Ja, nee, ik weet niet of die al bestond, maar... Het was van uh, eh, Winnie de Pooh. Wow, yo! What the fuck? <laughs> Wat? Er vloog een auto door de lucht. Kut. <laughs> Jongen! Maar mij de verkeerde kant op, ik weet het niet zeker. <laughs> ik was aan het overspieren. <laughs> fucking safari! Wat is dat? Je bent een fucking safari bus! Freek in het wild! <laughs> oh. Ah. Oh ja, ja. Ja, record, ja, I know, maar oh. dan gaan ze je reporten, dat is koude kut. Tja. Moet je, moet je maar niet bot. <laughs> ja, mijn god, Wat the fuck? What the fuck? bent <laughs> the fuck? Dit <laughs> Nou niet. Gast! Oh. Ook! Oh, Zag je dit ook? Zag je dit ook? Wat is er? Niet op shooten! Oh, je... oh, ik was tegen de muren aan. aan de trein komt, en dan moet ik remmen dan wel. Want dan... Oh, kut. Try to a Dutch Try to a Dutch Auw, de hij. Oh, um, oeps. <laughs> Man, krijg gast. Oh, <laughs> Easy. Nou, een half uur. Even normaal. ja! oh, kut. <laughs> Oh, kut.